Bos días, vou apresentar as esculturas. As esculturas son un arte que consiste en moldear, tallar e esculpir algún material. E eh, hai que darlle ao material volumen, o senón non se pode ver por as tres dimensións. Eh, algunhas esculturas, eh, non, eh, as esculturas que se poden, <laughs> Os materiais que se, que se poden utilizar para fabricar unha escultura poden ser pedra, barro, madeira e a mármore. A mármore é unha pedra blanca. Tamén se poden usar metais, que poden ser que poden ser prata, ouro e, e hierro. Eh, algunhas esculturas modernas poden ser móviles. Outras poden facer eh, sons ou eh, movimentos coa forza do vento. Algúnas esculturas poden ser reais ou imaginadas. As esculturas, tipos de esculturas, a escultura da bucha Redonda son e tres dimensionais, é dicir, que se poden ver de, de todos os lados. como cuestro que se representa un personaje de un caballo, o sedente que se representa un personaje sentado, o sedente que representa un personaje sedentado, o busto que es una cabeza de un personaje. La pena no forma parte de la cultura porque que realiza sobre unha superficie plana, por exemplo, paredes ou muros. E hai dous tipos de relevo, que son alto relevo e baixo relevo. Alto relevo é o que sobresai máis da metade da escultura e baixo relevo é o que sobresai menos da metade da escultura. Ora, bons días, vamos representar as esculturas enigmáticas. As esculturas enigmáticas son as esculturas misteriosas, e nós estamos buscando algo misterioso. Que é o totem? O totem é un objeto de madeira de cerdos. Os que fixeron os tótems foron os amerindios, e tamén foron os primeiros humanos en habitar América do Norte. Os tótems son de madeira e os indios creían que tiña un, un poder sobrenatural e os amerindios pensaban que todo tiña un espírito e todo o que estaba na terra o respetaban os, as plantas, os árboles e os obxetos. A parada que ten xurdiu na lingua dos ojibas vagos nativos máis grandes do continente. Estas, estas esculturas podemos atopalas en América do Norte, cerca do Océano Pacífico. O tótem está feito de madeira de cedro para soportar tormentas e inundacións. Escolleron a madeira de cedro porque era moi resistente. eh, tiñan diseños diferentes, como ras, osos, aves, peixes, seres extraños, etc. Non había humanos. Na parte superior do tótem había unha alle como unha arteaga dos perigos. Os nais da illa de Pascua. Os nais están en pleno seno pacífico e eh, un, grupo de homes e mulleres de outra illa da, da Polinesia chegaron a unha illa e decidiron quedarse ali a vivir porque había o necesario para sobrevivir. E logo empezaron a dividirse en tribus e cada tribu estaba dividida en unha zona. Ah. E ali empezaron ali foi cando empezaron a facerse os moais. Os moais son unhas esculturas feitas de pedra que representan aos xefes dunha tribu ou persoas importantes, sabios ou valentes desa tribu. Cando lle ponían, eh, o momento cando lle ponían os ollos feitos de coral branco Eh, pedra volcánica de todos los varios negros adquiría un poder sobrenatural em, se ha dado por terminados los moais. Pues guerreros de terracota. Los guerreros de terracota se situaban en la antigua China, en Asia. En 1974, un lugar da China, uns campesinos estaban facendo un pozo para ter agua por seus cultivos e despois de escavar máis de 4 metros encontraron os guerreiros de terracota, a antiga China. A terracota é unha arxila moldeada e cocida no forno. Os guerreiros de terracota estaban a 30 quilómetros de Xi'an, antiga capital china. Era o mausoleo do emperador Qin Shi Huang, un mausoleo un emperamento moi grandioso. Hoxe en día xa se desenterraron máis de 8.000 figuras que representaban o exército do emperador Amadeo. Hoxe sabes que este emperador foi tirano e puxo a traballar a 700.000 persoas para el. Todas as figuras son diferentes porque representan a persoas reais que existían en aquela época. En 1980 descubriéndose carros e cabalos de bronce e tirano é cruel e empadado. Moitas grazas pola súa atención.